成したオリジナル演舞「昭和ランデブー」をご覧ください。 Oh, my God. 賢いセオン懐かしい情熱の花愛しきに踊りましょう麗しの青い月泳いでしせたつの白 y para 魂よさこい祭り小宮の皆様でしたありがとうございました今一度大きな拍手をお送り